Shaamarratti fuunee dabalataa fi ilaallattoota hamajamoota sagantaa gadi dhiiggaa hamma sagantaan kan jirtan; kanneen biqilaa sagantaa sagantaa fi kanneen kana sagantaa bareedaa kan namoonni haasawaa mudannoo mudannoo jaalalaati. Jaalalti akkamitti keessa dabalatee har'a mudannoo sagantaa mudannoo fi sagantaa mudannoo sagantaa mudannoo bareeddii waa'ee jaalalaarratti faffaayee duubaan hundee waan jiru. Nama taariiqa bareedaa takkaan isinuu qabannee gadi taariiqa jaalalaati. 대기하다 생겼다. 대화 진짜를 알아듣지. 월급을 준비해. 알아볼래야 엄마가 어떻게 되냐, 애들이 그래. Asham arkafuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota kabajamoo sagantaa qophii keenyaa amma sagantaan keenya Sagantaa miidhagaa sagantaa bareedaa mudannoo jaalalaati. keessa sagantaa Sagantaa mudannoo kanarratti mudannoo irratti Naam bareedaa takkaan taatee jaalala keessatti taatee waa jaalala keessatti gudattee wal hundinuu. Ana kullee amma qophiin keenya eegalee jira. Mucaa saahibaa tokkotu ture nama wayiiti. Namni sanii mm. michoo takka jaalachu ture. Michoon inni jaalata elementan irratti jaalachuu eegale. Jaalalti isaa tuni dhugatti yoo jaalala jenne maqaa jaalalaatti yaamuun hin ta'u maqaa biraa yoo itti baasne malee. Siigalee Nah, salam tara sisin jechuun irraa fanne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota Sagantaa akkanaa yeroo hunda akkaan isin dhiheessu mudannoo jaalalaa taarifa jaalalaa Isin hunda qophii akkanaa akkaan isinii dhiheessu nu isin komantii keessanii jalatti naa kaayatii yaada keessaniin ilaalee dubbisee fooyyee isa irratti kaayaa dhufaa jijjiiramaa jechuudha. Jalqaba amma eegaluu kiyya waan ta'eef irratti ni jajjabeessu qabda. Akkaan qophii kana manaan qophii sagantaa bareedaa taarikaa fi mudannoo jaalalaa wal qabatu isiniif dalaguuf. Alaa kullee sagantaan akkana eegalee jira. Innaa waan haa isaa elementarii baratuu ijoo tana jaalate. Ijoo tana ishii duwwaa jaalate ishii isaa qabdu. Hedduu ammaas nama ija laafu inni kun isa nama ija laafutu barataa cimaa. Alaa fuudhe haa micoo tana jaalatee wayita jaalatu saahiba tokko qaba. Innaa saahibban isaa kanaa wajjin gaafa ishii harkuu fadhe isaan kun gandattii xiqqisoo akka isii arguuf jecha wayita silaa aduudhaa durii azaanin san wayita eh, silaa aduu innaa dubbii dubbii ajaa'ibaati silaa yoo waa'ee jaalalaa kana haasawanii fixanii innaa mucaan wayita namni sa'aa aduudhaa sa'aa namni hin san durii salata duhurii san keessa ni salaata jee kee saahiba wajji ol fudhatee dhaqaa ganda isaaniitti dhiyaatee jechuurraa fagoodha. Innaa masgida sadaa ollaa isaa dhiiseetii masgida ollaa kan akka meetira dhibba lamaa irraa fagaatee mana isaanii irraa gad achi taa'ee muka aduu keessa dhaabbatee jechuudha. Gizee jiru inni achi taa'ee kana fuudhee baasee achi geessaa jechuudha. aduu keessa dhaabbatee gallaana. Gaafa isiin manaa baatee silaa fi dhaqee dubbisee maal yaada isaa dabalfatee waan gaarii. Garuu dubbiin akkasii wal fallaadha. Gizee isii agaree meetira dhibba lama yoo kam xiqqaate meetira dhibba jechuudha. Irraa fagaatti. Meetira dhibba lama dhibba irraa fagaatti. እና gaafa isii agare dubbisuun dubbii sanii miti wal faallaa dubbisuu miti isiin gaafa gibbiirraa har'a bantee gabbaatee jettee Inni biyya garaagaraa aseera. Namni nama asii fiigaa jechuudha. Waan ajaa'ibaati bara. Akkanatti hedduu jaalata. Innaa hada isaa kana dhiyeessu kana amma gaafa kaan gaa isinis dhageesse gurra nama hundaa sasseedha akka inni isii jaalatu. Inni illee sammuu itti qaqqaabbachaa namaa hojjetaa ta'anii himatee guyyaa takka akkata isaa isumaa fi saayibbaan isaa isaanumaa yoo ati amma ishee si dhufte ati amma akkam guutaa jechaanii karra mana karra isaa gabboo deeman. Ahoo yoo arraba dhuftee ni dubbisaa ittiin himadhaa jedha. Amma isumaa kana isu jiru irraanfatee amma gisee karra akkuma akkana gabbaa'eetti saayibba isaatii wajjin gabbihee wal garagaletti ishii kurbaarraa akka dhufteef isaa kurbaa kanarraa waliin dhufee gatte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناسود هنگ خنتي جولي أدب في جاسي كره كده بيت بيت في دربي إمام نعكر رجيم جا इसी दूर में जा रहा था मैंने बोला जी दूर में आर कोई इधर दो गया ना जा रहा थे कब बाय तो ना भी तुझे मकान जा रहा था क्या मुझे उठ पाना जुर्त हो जा रहा था माँ अकेले जा रहा था क्या ना मैं जुर्त हो माँ نابود الراديم سخيسا لكن مدنو تاريخ نساني ليرا بيتي هندو قبل سيتو مالا سنيما نا قاف خان تاتو مال دي سيتا هاسكول وجي سينا أما هاسكول قنا إيه بكذا كتبرة شطرة نمتي لما تري قاف سينا هاسكول اتقاف تبرد إني إشيتنا dheeba haayiskuul silaa nu qabu san dhiisee kan biraa fagoo ganta isaarraa fagoo seene jechuudha. Isiinis kana isaatu seene jechuudha silaafa seenuu qabdu san dhiistee ka fagoo san seente gaafa barumsi eegaloo kilaasuma takkaa'u jirri. kilaasuma takka <laughs> ta'anii inni isiidha isa isiin isa dheessiti garuu rabbii wal qottooffeeti isaan lamaan wal qoffite laallee dubbii ajaa'ibaa. Maal godha saniifuu ammaas kilaasii takka daree takka keessa inni nama qaanfatu beekte isiin qorsiisan tarree ciisanii akkanatti fi inni tarree haaraan taa'aa beekte fuulli isaanii akkanatti cinaacharra kara qiccii ta'anii cinaacharratti walagalan amma nama qaanfatu giseenis taa'u daftara kana qabatee ta'a. ishiilee gaalii gaafataa miti ni beekaa na barataa cimaadha. deebisuu Harka baasuu silaatii naan silaa deebisuu silaa deebisuu danda'u kana gisee nama deebisuu dhabe sodaa takka dhiiroo baasuu baasu baasu Ah wanti akkasii sokonaa fi akka ol baasa. Isaan gisee Gizee jecha takka dubbate fufkaa qeerree ichaati. Gizee jecha takka dubbate Deebisaa jechuudha raafuu Naa mudannoo ajaa'ibaa ta'e hin fixu isaa yoo si himee naa haaluma kana keessa osoo jiraniiti amma isaan lamaanuu haaskulitti amma bas walitti dhiyaachuu eegalanii waliif galuu takka eegalanii jaalalatti isaanii අම්ම ගාපකාන් මල් සිතනීලා නමෝ ජාතවලේ දහසනින්දමේ සම්බෝධ ලේසිනිස් ගේලක ගප්ති ඉසාකන අවජකරියට පේතු ගේලෙන් සිතන සීන්තුනිස් ගේලෙන් සීන්තුනිස් පරතු චින්තු ඉන් සීන්තුනිස් ගේරුතු ඉන් එන්නෝලස් පරතයි ගරු අස්තජන උන්ගේ වලින් දුරු ෆියෝලෙන් පලුවේ චෝ ෆිම් ජාවල් දාලා තනිය සීන්තුන කේසකඩ අජිදින් ඉති ඉති ඉති සිලා නෝ බ්‍රාකවත් ඉති ඉති ඉවිස් කොබයතේ sababa sanitti itti gufuu taatee mul'ata wajji wal isaa. Amma gaafanii fi amata dhufu barumsaa inni ishee faaskuuluma baratanii kutaa sagala kudhannoffaa geesse deeman wal aboo haala kanaan barumsa kiyya laaffisoo kiyyattiin jira mana barumsaa ishiisan jijjiirrate ammaas. Ammas mana barumsaa sana. Isin ni sama akan jatuh jijirat. Ammas mana barumsaa lama faranti. Isan lama nu boleh terbalik sejauh. Sambut ada ammas isan lama lama nu deva boleh ti. Oh, Usah dia mani ti. Isan umma lama nu deva ni boleh terfan. Kenapa kan aga? Me amri rapi kena mari jatuh. Terat berat sol lagi susu rara. Cepat asko ni ti boleh terfan. Ammas asyik ti mana barumsaa nu faham. Kalau mana ni? Isan lama nu deva boleh terfan ni. Ammas boleh terfan. Kelas mata kat ti. naanne kafa kana gaa waan gurguddaa ta'an hin jirtu wajjuma barataniiti amma saareetti walitti deebi'anii jechuudha jaalala isaanii. Amma gaafa nuufee kudha takka fitanii lama fitanii yuunivarsiitiidha dabranii inni biyya biraa dhufee fi yuunivarsiitiin isaa biyya biraa dhufee fi adda baha jechuudha. Garuu amma beefi waliif galanii jiranii yaadaa wajjuma jiran qaamaan adda ba'amanii akka duraaniifi duraan qaamaan wajji jiran yaadaan adda ba'anii jiran amma immoo qaamaan wajji qaamaan wajjin jiran yaadaan wajji jiran garaagarummaa isaa kana jechuudha. Kana amma gaafa isaan kun hedduu yeroo hedduu wal dhabanii yeroo hedduu wal dhabanii saayiba isaa tokko jira walitti araarsaa walitti dhiyeessaa adeemsa keessa gaa jaalantaniif beekee namni kun waa wajjin tolu akka carraa ta'ee isiidhaan. warri ishii qonyeewwan nama barate eh, mucaa adeera sii ta'ii mucaa isuma sii ta'ii hin beekne wayitu biyya firaa firaa biyya alaa kanarraa qaban mucaa saniif akka kannan gaafatanii warri dura dhaabbachuu dandeessu warri miciyoo kannanii jechuudha. Sammuu irra micuun heerumte akkasitti namni wal jaalateef walii isin fuudhu wajjii isin turu jechuu fadheeti. Mudannoon jaalalaa yoo dhugaa jaalala jaa'anii ani jaalala akka sanii argee hin beeku. Doonii fi firimaan an malee jechuu kiyya. Sun maqaa jaalalaatiin osoo hin taane maqaa biraa itti baasutu irra gaarii jeetii yaadda saniif siigaleen. Innaa hedduu takka hedduu takka wal jaalatan isaan lamaan sana hedduu takka wal jaalatan. Isaan uummanni lamaan akkasii wal jaalatu sun laalmee uummanni lamaan akkasii wal jaalatu sun wal lamuun isaanii maal fakkeenya ishii godhame namni wal jaalateef hojjettu. namni wal jaalateef wajjin hin turu. Wal jaalateef wal hin fuudhu jechuu fedheeti. Dhugatti seenaan jaalalaa kun hedduu wallaayee yoo haasofne hin dhumu garuu ani haayilaayitumaan irraa ishee tuttu ka'e. Seenaan isaa dheeraadha beekee taarifni isaa hin dhumu. Akkasittiin siin jaa micuun barsiisummaa dhufee fi isaas doktara Mumaalee dhufee fi inni hanga ammaan tanaa barachuu jira hin eebbifamne. እና jiruu haala isiidha. Isiin jiruu biraa eegaltee innis ilaa ammaa innis hin fuune barumsumarra jiraa Akkasitti adda bahamee jechuu fedhetti namni akka isaanii wal jaalatu hin turre gatti. Namni kun waan baree as dhiisuu nama danda'a waan jaalatu takkaas gaafa dhabee dhabee jee sammuu isaatti himuu danda'u qaba jechuu fedhetti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa. sagantaa keenya yoo isinitti ture laayik laayik godhuu hin dagatinaa sabiskiraayib godhaati maatii kaanaal keenyaa tahaan isin ja'a sheer nu godha akka nama hunda bira godha nama hundaa wajjin wal sagantaa babbareedaa kan akka qopheessinu keenya sagantaa bareedaa akkana akka isinii dhiyeessinu jajjabeessaa nu cinaa kan isiniif dhiyeessaa ture ana Ameerikaatii. Amnikaa sagantaan kun sagantaa qophii bareedaati. Amma e e haariyaa waan ta'eef itti fufamtu. Yaada qabdan, yaada dabalataa waan sirreessuu qabnu yoo jiraate komantii jalatti nuuf kaayaa. Ayamnikaan isiniif sirreessa. Ayamnikaa sabskiraayib godhuudhaan nuti gara nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa galatoomaa.